seje imitima yacu twibutse imirimo myiza wakoze umunezero dufite none mwami udukumbuje uw'ijuru mana wanejeje imitima mana wanejeje imitima yacu twibutse imirimo myiza você. yacu twibutse imirimo myiza wakoze umunezero dufite none mwami udukumbuje uw'ijuru haleluya haleluya yesu arimo arategura abigishwa be ko agiye kugenda bamwe bari bafite ubwoba batangiye kubabwira ngo iwacu mu ijoro hongeye hari amazu menshi bamwe birabacanga kabisa aratuye umugabo niwe twari dufite tugiye kuzabana nawe bamwe yari yarabakuye mu kazi eh, bibera mu bitangaza none atangiye kubabwira ko agiye none arababwira ngo sinzabasiga nk'imfubyi nzaza kuri mwe hareruya ngo nzabohereza umufasha umujyanama umuntu ababa hafi umuntu ubagumbira umuntu ubibutsa haleluya umuntu unezeza imitima yanyu mu gihe cy'agahinda umuntu uhanagura amarira mu gihe cy'ubwihebe azabohereza uwo nguwo uwo nguwo niwe dukumbuza iwacu mu ijoro haleluya uwo nguwo niwe aduha igicapo cy'ahantu turi kujya cy'ahantu turi tudafite mwuka wera nta byiringiro by'ejo twari dufite uwo nguwo turahiriwe kuko tumufite nk'isezerano imana yaduhaye wanejeje wanejeje imitima yacu twibutse wakaze amunezero dufite none mwami udukumbuje isezerano oh, ry'imana ihoraho oh, hahiriwe hahirwa uwatorewe ubukwe bw'umwana w'intama uyu munsi ni icyumweru cya cya panikoti maze icyumweru imana inyibutsa bimwe mu bintu umwuka weraje gukora ni uguhora kwibutsa ngo yabwiye yabwiye ngo uwo nguwo azabibutsa amagambo yose nababwiye hano ku isi uwo nguwo ahora twibutsa yuko hano ku isi atari iwacu ahora twibutsa yuko hari ahandi hantu haleluya come on let's go abantu beruka kubyina kera twagiye njyaniringira ko nsagara ari imbere ye na soni Na ntabwo banamba nta n'ikimwaroho yazamuhangara mu maso mutundire icyo gihe sinzaborozwa n'umubabaro ahubwo nzicwa n'umunezero gusa

gukomera kwe sizawema kubibwira abazankomoka yesu ni ntwari mu ntambara ntagananirwa arakomeye eh, igiteye ubwoba cyo nijoro ntikisanire ubwoba yarafashe masa mpindura ibirimi by'umuriro umugenda twika ndasenya ku izina rya akomeye twumva imana nta wundi muntu turi kura igiteye ubwoba igiteye ubwoba ikizantera ubwoba yesu we yarafashe maze apindura twika twika turakomeye turakomeye nanone nanone turakomeye turakomeye cyacya nijoro nikizantera ubwoba yarafashe maza mpindura ibirimbi by'umuriro ubu ugenda twiga tuzamura icyubahiro cy'uwo mwami w'abami usubire mu iyo ndirimbo neza amazi insinzi ya yesu nzavuga gukomera kwe sinzahwema kubibwira twese hamwe yesu ni intwari yesu ni intwari mu ntambara ntajya nabi agize gute saba amazi nsinzi ya yesu we saba amazi nsinzi ya yesu ndavuga gukomera sinzahwema vuga cyane cyane cyane cyane yesu ni intwari we ntajya nanirwa harakabonedededede igitinyiro cye cyuzuye igitinyiro cye cyuzuye nta muntu n'umwe wabasha kuri ibyo yategese yego arakomeye tama amazi sinzi ya yesu we tama amazi sinzi ya yesu ndavuga gukomera kwe sinzawema kubibwira yesu ni intwari we harakomeye igitinyiro cye cyuzuye igitinyiro cye cyuzuye muri iyi si yose nta muntu n'umwe wabasha ibyo yategetse byose birakwiriye tuzamura icyubahiro cy'uwo mwami gukomera n'imbaraga we gukomera n'imbaraga cyubahiro ayayayayayaya get it on! ikatwika rimwe kandi igitaye ubwoba